hi friends welcome back with a new video तर मित्रांनो आजची गोष्ट मला पण फार आवडते तुम्हाला पण फार आवडेल मित्रांनो प्रत्येकाची इच्छा असते की त्यांच्या घरी भगवान ने यावं असेल तुमची पण इच्छा तर मित्रांनो आज मी त्याच गोष्टीवर थोडासा डिस्कस करणार आहे मित्रांनो ही गोष्ट ट्रू आहे केरळामध्ये एक स्त्री होती तिची इच्छा होती की तिच्या घरी कृष्ण भगवान यांनी यावं तर ती रात्री झोपते स्वप्नामध्ये तिला कृष्ण भगवान भेटतात ते म्हणतात की बाळा तुझी इच्छा आहे की मी तुझ्या घरी यावं म्हणते हो भगवान माझी फार इच्छा आहे तुम्ही या ना प्लीज नक्की मी तुमची तुम्ही जेवढी सांगणार तेवढी सेवा करायला प्लीज तुम्ही या तर कृष्ण भगवान म्हणता ठीक आहे मी उद्या तुझ्या घरी येईल आणि काहीतरी तुझ्याकडून थोडंसं काही खायला मागेल तुम्हाला ते देशील ती म्हटली की भगवान थोडं काय जे ते सगळं घेऊन घ्या तुम्ही खायला भगवान म्हणतात ठीक आहे चल ठीक आहे मग मी उद्या येतो तुझ्याकडे ती सकाळी चार वाजता उठते पूर्ण अंगण साफ करते तिकडं पाणी मारते पूर्ण घर साफ करते सकाळी सहा वाजेपासून मग ती लगेच जेवणाला बनवायला सुरुवात करते त्यानंतर सगळं जेवण बनतं आणि ती तिच्या घराच्या पायथीवर जाऊन कृष्ण भगवानांची वाट पाहते आता स्टोरीमध्ये एकदम छान असा ट्विस्ट आला की ती कृष्ण भगवानांची वाट पाहते दहा अर्धा तास होतो एक तास होतो पाच तास होता सहा तास होता फार वेळ निघून जातो शेवटी शेवटी दुपार होऊन जाते तरी सुद्धा कृष्ण भगवानांचा काही पत्ता दिसत नाही सायंकाळ होऊन जाते पण सायंकाळी एक माणूस येतो तो म्हणतो की ताई मी काय म्हणतोय मला फार भूक लागली तुम्ही काय थोडं माल द्या ना खायला लगेच ती त्याला म्हणते की मी तुला बघ मी खरंच सांगते मी तुला खायला दिलं असतं थोडं नाही फार काय दिलं असतं बट आज नको यार आज आज माझ्याकडे ना कृष्ण भगवान प्लीज आजच्या दिवस नको मग तो म्हणतो की ठीक आहे जय श्री कृष्णा मग लगेच अर्ध्या तासाने परत सायंकाळी एक स्त्री येते तिच्या हातात एक लहानसा पिल्लू असतं ती म्हणते की ताई मला फार भूक लागली आहे माझ्या मुलाने सुद्धा काही खाल्लेलं नाही प्लीज तुम्हाला थोडं तरी काही खायला दे ना ताई प्लीज मी तुझ्या बाय पडते लगेच ती ताई म्हणते की बघ मी खरंच सांगते मी तुला दिलं असतं खायला थोडं नाही फार काही दिलं असतं बट आज नको बिकॉज आज माझ्या घरी कृष्ण भगवान येणार आहेत प्लीज आज नको ताई म्हणते की ठीक आहे भाई जय श्री कृष्णा येते मग मी पण लगेच थोड्या वेळानंतर एक लहानसा मुलगा येतो की तो म्हणतो की काकू काकू मला थोडस काही खायला द्या ना मला फार भूक लागली मी दोन दिवसांपासून अन्न नाही खाल्लंय प्लीज मला द्या ना लगेच ती त्याला म्हणते की मला माफ कर मी तुला काही खायला ना ते देऊ शकत पण मी तुला एक ग्लास पाणी देऊ शकते मी तुला खरंच सांगते मी खायला दिलं असतं बट माझ्या घरी ना आज कृष्ण भगवान येणार आहे मी फक्त त्यांच्यासाठी आज खायला बनवलंय प्लीज बेटा मला माफ कर ती त्याला एक ग्लास पाणी देते तो तिला म्हणतो जय श्री कृष्णा तो बी निघून जातो मग त्यानंतर रात्र होऊन जाते रात्रीचे अकरा वाजून जातात तरी कृष्ण भगवान यांचा काही पत्ता लागत नाही शेवटी ती बाई कंटाळते आणि ती परत तिकडच त्याच जागेवर जिथं ती बसली होती तिथंच ती झोपून जाते झोपल्यानंतर कृष्ण भगवान तिचा स्वप्न येतात आणि तिला म्हणता काय ग बाळा काय झालं तुम्हाला काही खायलाच दिलं नाही ती ते लगेच म्हणते की भगवान तुम्ही माझ्या समोर आले नाही आणि तुम्ही खायला मागताय कृष्ण भगवान म्हणता की मी तुझ्या समोर आलो होतो मी का माणसाच्या रूपात आलो होतो मी खायला मागितलं होतं तरी तू दिलं नाही मी का स्त्रीच्या रूपात आलो मी खायला मागितलं तरी तू दिलं नाही बट मी लहानशा मुलाच्या रूपात जेव्हा आलो तेव्हा तुम्हाला एक ग्लास पाणी प्यायला दिलं ते मला फार आवडलं थँक्यू तर ती स्त्री लगेच रडते रडते रडते आणि ती म्हणते की खरंच तुम्ही मला दाखवून दिलं जे काही भगवान आहेत ते कुठं वरती खाली इकडं तिकडं ते नाही तर ते एका माणसाच्या रूपात आहेत मित्रांनो सांगायचं तात्पर्य एवढंच होतं की आपल्याला रोज भगवान भेटत आहे पण ते आपल्याला समजत नाही की हा व्यक्ती भगवान आहे हा व्यक्ती भगवान आहे तुमच्या घरी जर कोणी काही खायला प्यायला येतं ना तर त्याला विदाऊट काही खाण्यापिण्या वगैरे तुम्ही जाऊ नका देऊ कारण तोच व्यक्ती भगवान सुद्धा असू शकतो तर मित्रांनो थँक्यू कोणाला जास्त इग्नोर करू नका कोणता पण व्यक्ती भगवान असू शकतो हे तुम्हाला कळलंच असेल तर थँक्यू भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तब तक केले हॅपी रॉ वॉस